Zanim minie mój czas Nim zapomnę, że Żyję tu tylko raz I co robić chcę Zanim minie mój czas Daj mi choć raz Chwilę sobą być Więcej nie chcę dziś Za kołnierzem Zanim minie mój czas Nim zapomnę, że Żyję tu tylko raz I co robić chcę Zanim minie mój czas Daj mi choć raz Chwilę sobą być Więcej nie chcę dziś że żyję Jeszcze mi się chce Jeszcze widzę Jeszcze słyszę się Jeszcze żyję Jeszcze